Salut! În seara asta vreau să-ți uh, vorbesc despre a integra. Uh, am fost astăzi la o firmă unde m-am jucat exerciții de improvizație cu 12 agenți de vânzări. Uh, i-am distrat, ne-am jucat, sper că i-am scos din tot ceea ce înseamnă stresul de vânzare și am făcut să râdă puțin. Și la sfârșit am vorbit cu șeful și mi-a zis, a, super, mi-a plăcut și chestia aia, mi-a plăcut și chestia aia. Uh, poate într-un loc aș fi făcut altfel decât tine. Și zic, uh, zice, pot să-ți spun? Da. Și mi-a spus, mi s-a părut mie că ai vorbit puțin mai mult uh, la un moment dat, dar nu știu la care fază, așa. Și atunci, în clipa aia, era cât pe ce să o iau care proști și a fost așa o fracțiune secundă în care mi-am dat seama că trebuie să decid dacă îl iau reproș sau integrez drept o altă soluție și că și eu trebuie să mă schimb, nu? Nu sunt nicio perfectă, nu? Cine e perfect? Și mi-a părut foarte bine că am decis să integrez și am zis, oh, deși nu prea îmi convenea, zic, ok, super, a, da, uite, o să mă gândesc la chestia asta. Și de acolo am tras concluzia că e bine să integrăm ce ni se întâmplă și negativ, cum azi dimineața eu am integrat ploaia. Mi-a plăcut foarte mult că a plouat, mi s-a părut sunetul ei fantastic. Pentru tine ce înseamnă a integra? Pa!